Este viernes 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos tres cortometrajes realizados por los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios de Zipaquirá, Paranoia, Alma Vacía y Gurú. Porque Zipaquirá es cine, El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.